I can't play. razem z ziomkami jedziemy do Auschwitz Rozpędzony wagon jest gotów do akcji Chleba nie ma, bo mordy wciągnęły mąkę Chleba nie ma, bo zjadłem kanapki w szkole Razem z ziomkami jedziemy do wagonom śmigać po okolicy nie mogę Choć są tu tory, to nie tory kolejowe Choć plany na ten dzień zupełnie były inne Przez pis do komina tam znalazłem windę Boli mnie to, że Hitler był zwyrodnialcem Boli mnie to, że Polska była za kalcem Źle wypieczone ciasto, niby chlebem szalne Polsko budź się, zanim będziesz głównie z palcem Razem z ziomkami jedziemy nie ma, bo mordy wciągnęły mąkę Chleba nie ma, bo zjadłem kanapki w szkole Razem z ziomkami jedziemy do Auschwitz Rozpędzony wagon, więc gotów do akcji Chleba nie ma, bo mordy wciągnęły mąkę God, Brie.